No mundo que mudou, não é fácil acordar. Eu não sei quem sou, e a coroa querem me dar. Estou aqui, sou assim, muito triste, mas livre, enfim. Nunca me encaixei nem também me dou bem com as leis. Em seu mundo estou. Mudou muito do que eu deixei. Se o tempo passou, dou um jeito e recomeçarei com o poder que há em mim. De peito aberto, decreto assim

その後の空はやけに透き通る